どうも出てますはい、今日はリクエストでいただいてた「What's in Mother's Bag、はい、っていうカバンの中身をご紹介する動画を撮っていこうと思います、はい、まずそうまず、まあ、カバン、ね、私たち2人で使ってるカバンはインスタで見て普通に可愛いから注文しちゃってでもこれはあの子供なんかあるそうそうお母さん用というかなんか湯もちゃ、うん、 ベビーカーにこう一緒に、こういうふうに取り付けれるカバンになっててなんでいいって思ったかは中にあのすごいあの区切り、缶カニマンがよだからなんかいろんなものをやっぱ持っていかなきゃいけないからそういうのがこう整理しやすくていいなって思ったじゃあ何が入ってるか見ていきますかご飯が生まれてから2人でこれ1個一緒に使ってますそうなんか私のカバンとかいのカバンはなくなって う本当に高いカバンじゃなくてブランドないこういう高性能カバン使いやすいいくらかするのでも1万円以下でしたはい、うんうん、じゃんこれはすんちゃんの、うん、仕事用のスケジュール帳でこれはまあペンションの予約の状況とかそうそう YouTube のアイディアとか書いてるこれもねすごいいいのよ買ったんだよねそういつもペンとこれ分けて持ってたら絶対1個忘れるじゃんだからペンと 本本編まあ最近のモストアイテム確かにマスクですそうですマスク持ち歩いてます、はい、いつでもねなんか忘れたら大変だからさ今の時期じゃあ次これは最近ロハンチが麦茶をそうそうこう水分補給で取れるように持ち歩いてるんですけど哺乳瓶にストローつけるやつを買って使ってますはい じゃあ次はロハンのお持ち帰る布団ですはい保健所でもらいましたはい、次水ティッシュ、ロハンチのお尻拭きになりますロハンチのおむつ大いそうだ、ね、3枚ぐらいを持ち歩いてます、はいさあ次 <laughs> で 紙のゴムです紙とこれですあそうそうやっぱりあのロハン授乳する時とかロハも最近すごい紙引っ張るんですよだからちゃんと紙まとめれるように持ち歩いてますあと次は手の消毒剤そうだね最近はマストだね、はい、そうだね、うん、はいじゃんそうそうお手拭き8枚から10枚ぐらいいつも持ち歩いてます、そうだロアンの服 そうがもしこう入っちゃったりとかなんか汚れちゃったりとかのために一応持ち歩いててこれは <laughs> みんなわかるかな多分インスタ見てたらわかるけどこれすんちゃんが作ったカーディガンで、はい、あのカフェとかやっぱ韓国めっちゃ寒いから、うん、そういう寒い時に着せるようにカーディガン、うんまワンセット着替えご飯の着替え持ち歩いてます <laughs> これもこれも私が手作り <laughs> 切ったやつ そうそうそうあとはあのあんまりこれ使わないけどあの名前入りのよだれかけかなうん田舎もんになる星ですロハンチの <laughs> 日差し強い時とかに使ってます虫よけですこの季節蚊も多いし虫も多いのでそうですよ子供にも6ヶ月の子から使える 虫除けスプレーです、はい、じゃんこれはこれも多分インスタ見てる人はわかるけど私が愛用してるあのサンクリームになりますはい、うん、日差し強いのでね使ってます、はい、次はじゃん はロハンがなんか顔乾燥したりするからスーディングジェル一応おまけでもらったスーディングジェルかなちっちゃいやつ、うん、を持ち歩いてますロハンチのおしゃれおしゃれアイテム串、はい、 <laughs> そう露伴地の髪を整えるのに使ってますわーじゃん 私のあのリップちゃんたちです、はい、こっちは 3C で <laughs> ジュインゴンっていうやつを使ってます次はおむつ変えた時に、そうあのおむつを入れるとかなんか汚れたものを入れる袋を持ち歩いてます、はい、あとはじゃあこのロハンチのおもちゃをカラカラって。でもる がする人形です、はい、これはスンジュがくれたものねありがとうございますはいあとはじゃんこれなんだっけチョキチョキチュチュキそう日本語でなんて忘れちゃったまあチュチュギなんだけどこれはロハンはチュチュギとして使ってなくて縛りなんか歯が痒いからそれをなんかこうああって噛む時に使ってますそれでこう落ち着いたりすることはないよって感じ、はい、一応持ち歩いてます これ何紙みたいなこれこれ何これ何何これ何やっやかなななんでこれ、リカいつから好きだったのそんなに ファンだったファンだったえー、なんか俺のことそんな好きだったねいやロハンはこうならないでほしい <laughs> なんでなんでいいじゃんいいじゃんこれあの中学校卒業式時だったのねえー、そうなの。男全員それが私あのすごい田舎で卒業したから、あの卒業中学校卒業する時だけど私初めてパーマした時 <laughs> そうそうそう まあだからゆかが好きやったねこの写真カバンの中にも持ちかけるある感じ <laughs> やっぱファンと一緒に住んだらねたれ大変だよねたれ大変だよファンと一緒に住むのはねまあまあまあどうどうこういう時は俺本当に本当に聞かない男の子なんていうかこれ人生きま クローズゼロ本当だおい行こうぜ中学を卒業したからさこれからだぜうちらとかさなんかすごい田舎のクローズゼロとかでも俺だけなんか顔いいじゃないでもえ違うどうどうもどうどう可愛いえ可愛くないこういう時え <laughs> ちょっと待ってじゃあ、はい、こんな感じのこんな感じの私たちの そうですねそうですマダーズバッグの中身だったんですけど、はい、皆さんどんな感じかなわかんないけどね私たちはこんな感じのアイテムを中に入れて <laughs> 出かけてますはい <laughs> これはないこれはない全体的に見せようか、はい、こういう感じのが中にありますねやっぱりねあのお母さんになると というかお父さんとかお母さんになると荷物めちゃめちゃ増えるので自分たちの荷物は、まあ、俺これしかないよ私もこれこれ、まこれ本とこれこれぐらいか私これとこれとまあ携帯だけかな、うん、あそうそうそう <laughs> 大事これゆかのじゃん違うゆかじゃないはい、そうなのでなんか本当に持ち歩かなくなるんだよね自分のものはそうだね でもできるだけ軽くしたいけどできるだけ軽くしてこれそうだからまあ私たちは最近はこんな感じですまあご飯中心ですねうんそうですはいこんな感じの、はい、今日は簡単にマザーズバッグマザーズバッグの中身をご紹介してみましたはい、今日ロアンが寝てたからちょっと、うん、お見せできなかったそうそうそうすいませんですすいませんですはい、 <laughs> はい、それでは今日も最後まで ティとカノとチャンネル登録お願いします次の動画で会いましょう那你干嘛呀？那你干嘛呀？你干